só eu sei os pensamentos. show. se crer, só eu sei os pecados. mostre, reconheças que és pobre, que estás nu e és cego. Esse é o convite dele. Ouça e venha andar com ele. Ele vai te guiar.